Quello che hanno fatto la Grecia è terrorismo. Così si esprimeva Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco, licenziato 24 ore dopo aver detto questa frase. Mesi di negoziati fra la Grecia e i suoi creditori hanno reso una cosa chiarissima, che le strutture di governance dell'Unione Europea sono rotte. Dalla Grecia all'immigrazione, i processi decisionali europei continuano ad accumulare errori storici. L'incapacità di costruire una vera democrazia transnazionale sta compromettendo il benessere di tutti i popoli d'Europa ma è ancora possibile immaginare una trasformazione radicale, democratica, costituzionale del nostro continente? E se sì, come? Ne parliamo a Chieri, al Festival Internazionale dei Beni Comuni, e ne parliamo con Tony Negri, fondatore negli anni 70 di Potere Operaio, controverso teorico dell'autonomia e oggi fra i più noti intellettuali mondiali con Sandro Mezzadra, professore all'Università di Bologna e animatore del collettivo Euronomade, Laura Pizzirani, attivista del Teatro Valle Occupato e attrice, Guido De Togni, ricercatore e attivista, e Ugo Mattei, che ci ospita questa sera a casa sua, giurista di fama internazionale e punto di riferimento del Movimento per i Beni Comuni. Azione. Benvenuti a Tolkria, è arrivato il momento per la sinistra di uscire dall'Unione Europea. Owen Jones sul Guardian si faceva recentemente questa domanda, andando incontro al pensiero di molti sull'impossibilità di cambiare in senso radicale questa Unione Europea, di immaginare politiche economiche alternative, una governance diversa, un'Europa più giusta, più democratica, più solidale. Come sempre a Tolfial iniziamo con questa domanda secca. È ancora possibile dirsi europeisti e a favore di un, di un discorso di emancipazione, di giustizia e di democrazia. Ugo, inizierei da te. Secondo me è ancora possibile a patto di capire di essere all'interno di un processo costituente. A me non interessa né essere di sinistra né essere europeista se siamo nel quadro del costituito. Mi interessa invece essere di sinistra e europeista se riusciamo a costituire delle nuove istituzioni e un nuovo modo di vedere la politica. Quindi credo che la domanda debba distinguere molto nettamente quello che è il costituito, cioè quello che abbiamo di fronte a noi oggi, rispetto a quello che è il costituente, cioè quello che possiamo tutti insieme immaginare e realizzare. No. Eh, penso che la, la, questione europea sia una questione legata al tema della cultura, come, come spesso penso siano tante cose di carattere politico. Eh, Sull'Europa si è parlato tanto di un'Europa economica, si è parlato in qualche modo di un'Europa politica e sulla questione culturale europea ancora oggi le uniche discussioni di cui ho memoria sono quelle di una radice cristiana dell'Europa, eccetera, quando forse un tema centrale che riguarda noi come altri paesi eh, del Mediterraneo è proprio la questione del Mediterraneo, quindi anche eh, farei un ragionamento, almeno io sento il bisogno che ci sia questo ragionamento sulla, mm, eh, appunto sul pensare un'emancipazione del Mediterraneo nel senso di eh, intendere le caratteristiche e le qualità del Mediterraneo non più come dei difetti, come sono spesso state intese, ma come invece delle qualità aggiunte eh, di, un, di, un, carattere culturale europeo. Beh, di fronte eh, alle immagini del naufragio, di fronte al modo in cui l'Europa ha affrontato la cosiddetta crisi eh, delle migrazioni, di fronte al modo in cui è stata gestita la crisi greca, eh, viene effettivamente da pensare che sia difficile pronunciare la parola Europa senza provare un moto elementare di vergogna Contemporaneamente però io sono convinto eh, che oggi eh, la possibilità di eh, immaginare e costruire nuove politiche, nuove politiche di redistribuzione, nuove politiche di giustizia sociale, nuove politiche di affrontamento efficace della povertà eh, si dia soltanto all'interno di uno spazio più largo di quello eh, degli stati nazionali ed è per questo che credo che eh, una sinistra, se vogliamo continuare a chiamarla così, non possa fare a meno di eh, investire sulla prospettiva di una rottura costituente in Europa eh, che si tratta di organizzare. Beh, ehm, bisogna partire dal, da, dal fatto che l'Europa che è stata costruita è stata costruita come un'Europa verticale, eh, caratterizzata da eh, dei sovrani eh, che, che, decidono sulla vita di popoli interi. Eh, c'è una, è impostata su una verticalizzazione del potere e su un sistema eh, di governo assolutamente opaco. Eh, io credo che bisogna ripartire da dei principi che stanno alla base dell'idea di partecipazione politica, che è un'idea anche di libertà eh, e quindi partire da questo per immaginare certamente un processo costituente ma che sia un processo che eh, si caratterizzi per un'emancipazione politica eh, nuova eh, e che di nuovo affronti il problema del, del totalitarismo direi che, che, che oggi eh, è sempre più chiaro eh, che si sta manifestando proprio per le modalità di gestione delle politiche economiche e sociali eh, che, stiamo, che, stiamo, vivendo oggi. L'Europa è assolutamente necessaria dal punto di vista geopolitico. Senza Europa non esiste politica. Quindi questo è un problema del tutto centrale, fondamentale, che non può in nessun caso far recedere dal da un discorso sull'Europa come discorso essenziale, se si vuole trasformare qualcosa. Secondo, la sinistra non ha capito niente dell'Europa, si è comportata sempre come una forza anti-europea, non immagina le riforme se non passano attraverso lo Stato-Nazione. Eh, è proprio un fatto muscolare, è un fatto fisico, eh, è un fallimento, diciamo così, di quella che è stata l'abbandono dell'ideologia leninista, eh, dimenticando che l'ideologia leninista era uno strumento fondamentalmente legato al politico. E da questo punto di vista eh, il problema non è eh, per me la costituenza in Europa, è la costituenza in ciascun paese attraverso l'Europa per costruire una forza, una forza europea radicale di sinistra. Io naturalmente condivido tutti questi, questi pensieri, però non riesco a non domandarmi di come eh, una visione di Europa alternativa sia nei fatti possibile. Eh, c'è una metafora che è ricorrente, che è quella del binario, eh, dell'Europa eh, come un treno su un binario sul quale è possibile solamente accelerare o rallentare, ma non cambiare di direzione, se non a rischio di deragliare eh, causando morti e feriti. E abbiamo avuto una testimonianza di questa difficoltà eh, della trasformazione delle politiche di governance, delle politiche economiche europee attraverso il fallimento della socialdemocrazia. Eh, il presidente francese, eletto solamente pochi anni fa, sulla base di un mandato di modificare eh, i trattati europei in senso più favorevole alla crescita, all'eguaglianza, alla redistribuzione come un fallimento completo, un fallimento totale di, questo, di questa aspirazione della socialdemocrazia dall'interno di cambiare eh, eh i sistemi di governance europei. E, e quindi la mia domanda eh, che, che vi voglio porre adesso è come ricostituire lo spazio della governance eh, in Europa e come pensiamo di avere il potere di farlo. Beh, io credo che, le, che le, questa questione qui, l'Europa, gli stati, il politico inteso in come strutturazione del pubblico, sia una questione che oggi eh, distrae dai problemi reali, che sono dei problemi di istituzione del capitale, che stanno completamente al di fuori dalla dinamica della governance pubblica, sia la governance degli, sta- degli stati, sia la governance delle istituzioni europee che germogliano diciamo, dalla cessione di pezzi di sovranità degli Stati. Io credo che tutto questo sia stato molto importante in una certa fase, nella quale il capitale non era ancora riuscito a emanciparsi completamente dall'elemento politico fino a divorarlo. Oggi io credo che noi abbiamo un capitale non politico che ha eh, la capacità di utilizzare le strutture istituzionali del politico a proprio, a proprio bisogno. E quindi io non vedo in realtà la possibilità di riforme che passino attraverso la ristrutturazione dell'Europa in quanto istituzione del pubblico, ma vedo molto più promettente un'analisi sovversiva delle istituzioni del privato, delle istituzioni del privato eh, costituite nella corporation, eccetera. Quindi eh, io sposterei in qualche modo l'analisi sull'Europa all'analisi del capitale e quindi la domanda è come si fa a domare il capitale e che cosa è necessario per poterlo fare. Ritengo che la, la questione sia eh, come poter permettere appunto quella stessa fluidità e transnazionale che <laughs> riesce a avere magicamente la finanza, ma ancora i popoli non riescono a avere fino in fondo, nel <laughs> senso che credo che la questione sia come riuscire a connettere eh, tutto quello che sta accadendo in Europa eh, al di là degli stati. Eh, la stessa questione è anche legata all'Italia, però è proprio, eh, faccio un esempio proprio personale, io eh, ho intuito la, la, potenzialità di occupare un luogo, di quello che poteva significare occupare un luogo e di dargli un senso di apertura, di, di, di vita, di, di, possibilità in Spagna. Ero in una, una casa occupata da, e c'erano tutte queste anziane che stavano ascoltando un concerto di ragazzini ska che suonavano appunto e con la birra eccetera nel, nel nel, nel garage e vedendo questa immagine proprio di come si riusciva a tenere insieme vari pezzi della società, dalle anziane ai ragazzini, con la stessa questione sociale, cioè la mancanza della casa, la necessità di una speranza, di una possibilità di, di vita vera, eh, da lì ho intuito che questa era una possibilità eh, attuabile anche in Italia e da lì poi ho fatto tutta una serie di scelte e penso che sia questa necessità di, di, creare queste connessioni, ma proprio reali, proprio visibili, tangibili, di mostrare l'alternativa e di dargli spazio eh, in, ogni, in, ogni, occasione, in ogni possibilità, a tutti, a tutti, i livelli, da quello appunto culturale a quello politico, a, a quello proprio anche alle conversazioni da bar, <laughs> banalmente un grande compensatore da bar, cambio. Intanto io direi che la metafora del, del binario eh, è parte del problema. Eh, eh finché accettiamo questo ordine eh, discorsivo, eh, effettivamente eh, c'è poco da fare e in fondo la metafora del binario eh, è una buona immagine della capacità che un certo tipo di capitale in Europa ha di dettare i modi e i tempi eh, dello stesso sviluppo politico, della stessa governance, come viene chiamata, con una parola insomma, ormai entrata nel lessico, nel lessico comune. Eh, eh, il nostro problema è rompere questo tipo eh, di eh, compatibilità, è rompere questa camicia di forza. Come? giustamente insomma, dobbiamo farci questa domanda. Io non credo che eh, si possa immaginare quella che in molti abbiamo chiamato una rottura costituente a livello europeo. Eh, eh, riducendola a un evento, eh, no? un'elezione o anche una dinamica di insorgenza su scala europea. No, bisogna pensare a un processo costituente in cui alcune delle cose che diceva lei adesso, parlando della sua esperienza in Spagna, giocano un ruolo assolutamente fondamentale. Insomma, oggi siamo di fronte ad alcuni momenti determinati, specifici, insomma, di rottura e di apertura di un campo di possibilità politica al di là del binario la Grecia, eh, alcune vittorie straordinariamente significative alle municipali in Spagna e io credo che si debba pensare a una moltiplicazione di eh, questi momenti di rottura e contemporaneamente a come articolarli, a come consentire che questi momenti di rottura si sommino e determinino un effetto a livello, a livello europeo. Insomma la forza di cui tu parlavi noi oggi non ce l'abbiamo si tratta di costruirla e per costruirla bisogna passare appunto attraverso questi momenti di rottura, eh, che sono poi anche molto specifici, perfino banali. Ecco. Eh, beh, direi che io partirei dalla riflessione riguardo al fatto che il campo del conflitto eh, oggi io lo vedo proprio tra eh, la categoria eh, dell'autoritarismo e la categoria della democrazia se vogliamo eh, parlare delle vie eh, attraverso le quali si può conquistare il potere che poi permette di, di cambiare le cose. Ma più che altro eh, io credo che oggi la democrazia inizi ad avere un alveo diciamo rivoluzionario, un'aurea rivoluzionaria, per il fatto che ti permette di conquistare quegli spazi di potere con i quali poi puoi rinarrare ciò che succede, puoi risignificare i termini chiave, puoi eh, aprire spazi pubblici di discussione con funzioni politiche. E questo ovviamente deve essere eh, appoggiato eh, e probabilmente può essere eh, generato anche da processi eh, di, eh, legati, come dire, ai eh, processi, eh, processi, di occupazione di spazi e quindi ri- riaprire spazi anche là di discussione pubblica e eh, riflessioni diciamo sul conflitto col capitale di cui parlava Ugo. Tanto, immaginavo. Ma so, cioè, io non riesco a capire come si possa fermare il treno se non appunto sabotandolo. E questo sabotaggio non può che essere un'azione sul livello sociale, allargando fino in fondo eh, quella che è un'esperienza già fatta mille volte nella storia dei movimenti, dei movimenti dei poveri, dei movimenti degli operai, dei movimenti dei lavoratori in genere, che è quella di un'organizzazione, di un'imprenditoria organizzativa che tocca immediatamente sia l'elemento organizzativo sia l'elemento economico. Cioè quello che è cambiato non è una questione, sono cambiati i diritti, è cambiata la sensibilità, è cambiato il rifiuto della violenza. No, quello che è cambiato è il fatto che oggi lavorare significa trovarsi immediatamente dentro dei problemi vitali, che il modo di vivere, la forma di vivere è il modo di produrre. La parola capitale è tornata ovviamente diverse volte e nonostante ciò ogni volta che io sento parole come queste mi vengono in mente gli albori della letteratura europea nel Settecento, con Hoffman, con Potocki, con queste bellissime storie di fantasmi. E quello che ci hanno insegnato queste storie è che lottare contro i fantasmi significa perdere. E io quindi vi chiederei, quando parliamo di capitale, quando parliamo di finanza e quindi di sabotarle, sovvertirle, lottare, lottarci contro, di chi parliamo? Chi è il nemico o l'antagonista oggi? Ma l'1%, l'1%, cioè è abbastanza evidente, cioè il capitale sono 100, 150, dipende quante teste mi dai da tagliare. Se mi dai da tagliarne 100 te ne indico 100, se me ne dai da tagliare 1000 te ne indico 1000, se me ne dai da tagliare 10.000 ho fatto la rivoluzione. Cioè, voglio dire, è abbastanza chiaro che il discorso è questo, nel senso che il capitale si manifesta e si rappresenta attraverso delle persone che lo interpretano, che l'hanno perfettamente interiorizzato in certi, luoghi, in certi ruoli sociali. Oggi sappiamo perfettamente che c'è un 1% del mondo che controlla sostanzialmente il gioco e 1% è tanto, ma non è tantissimo. Quindi oggi si tratta davvero di fare eh, di far valere il famoso 99%, e poi non sarà il 99%, ma ti dà l'idea di quante poche siano in realtà le manifestazioni, le manifestazioni del capitale, le manifestazioni fisiche del capitale. Quindi c'è una fisicità del capitale. Io non credo a questa idea che il capitale sia un fantasma. Il capitale sono dei capitalisti, che sono delle persone in carne ed ossa che hanno una vocazione di tipo estrattivo, parassitario, che oggi non è più sostenibile per gli altri. E quindi bisogna che finalmente gli altri capiscano questa banalità. D'altra parte, voglio dire, la rivoluzione francese è stata fatta contro alcuni, no? Eh, la rivoluzione oggi va fatta contro alcuni. Ah, sono pienamente d'accordo, d'accordo, con Ugo, ma più che altro perché eh, ritengo che siamo eh, in un momento, diciamo, che ha delle, delle, delle, delle comunanze con eh, il momento eh, rivoluzionario che citava Ugo, per il fatto che eh, c'è anche bisogno, cioè reintroduco questo elemento, per superare questa concezione del capitale, le istituzioni legate al capitale, c'è bisogno anche di immaginare una prospettiva universale, quindi non più legata dall'ambito nazionale come poi fu in seguito la rivoluzione francese, ma in realtà in quel momento rivoluzionario ci fu quella, quell'ambizione, ci fu quella, eh, quell'afflato, eh, che era un, un, momento in cui si, si, faceva qualcosa per tutti, che andava ben oltre i confini dello, dello Stato. No, io sono, io non sono mica anticapitalista nel senso, nel senso considerare il capitale uno spettro, ma quando si dice spettro si dice spettro malefico, si dice spettro cattivo, diabolico. Io penso che il capitale la sua funzione la fa. Eh, io non penso che il mondo sia il mondo di tutti noi, il mondo in generale, le persone che lavorano siano talmente alienate da non capire più nulla, schiave. Ah, io penso al contrario che dentro questa situazione si diano delle possibilità enormi di riconquistare il potere, di costruire delle istituzioni, un'imprenditoria del comune. Io penso che si possa strappare al capitale le potenze dell'economia e del comando. Io non penso, non sono un un cristiano che dice c'è il male, e quindi dall'altra parte c'è il bene né qualcuno che pensa che lo Stato debba essere qualcosa che interviene per stabilire, per eh, bloccare il catecon famoso, no? il, il, blocco dell'estremismo. No? Ecco, no, io penso che noi abbiamo la forza per prendere in mano il capitale e per farne qualcosa che serve alla costruzione del comune. Il comune non è la distruzione del capitale, il comune è l'uso delle merci, è l'uso nel senso pieno, l'uso è l'uso e la possibilità di trasformarsi con la ricchezza. E questa è la cosa che noi dobbiamo fare, questa, questa è la sinistra, la battaglia sul salario portata a livello generale la battaglia è il desiderio di avere ricchezza e ecco, la ricchezza l'intellettualità, la capacità di studiare, la capacità di trasformare il mondo, eccetera. E questa, questa materialità bruta, che è quella che il capitale vuole imporci come schiavitù, che noi dobbiamo rovesciare in potenza e in desiderio, sì, desiderio di potere. Posso? Eh, eravamo Sandro, eh... Vabbè, solo, solo un paio di battute. Eh è vero, bisogna sempre ricordare che eh, il capitale si presenta eh, attraverso persone. Eh, bisogna sempre ricordare che il eh, capitale sono i capitalisti. È anche vero però che il capitale è eh, qualcosa di più dei singoli capitalisti, delle singole personificazioni del capitale. È una logica sistemica per dirla eh, molto rapidamente è la logica sistemica che porta a piegare l'interezza della vita all'imperativo dell'accumulazione senza limiti di capitale in mani che sono mani private. La ricchezza che cos'è? È semplicemente accumulazione e cristallizzazione di capitale oppure è l'apertura appunto di un campo in cui le nostre passioni, le nostre capacità intellettuali e fisiche si sollecitano reciprocamente nella costruzione di quello che chiamiamo comune? Beh, uno scontro molto, molto radicale questo, in cui, ripeto, ci si trova di fronte al capitale anche nella figura appunto di una logica sistemica, un po' spettrale in fondo, perché no? Io sono, sono condivido le cose che dite, eh, vorrei però porre l'accento sulla questione, su una questione secondo me fondamentale nel momento in cui quel 99% eh, vuole mettere in discussione quell'1%, che è la questione della paura che è un sentimento umano molto pericoloso e anche molto preponderante. L'altro giorno eh, a uh, una manifestazione mi, mi, sono chiesta ma se queste persone domani sapessero che, la, che le banche sono chiuse e non ci sono soldi, come reagirebbe? E mi sono immaginata delle scene un po' apocalittiche, quindi la questione della paura è una questione centrale e, e forse c'entra anche con gli spettri <laughs> effettivamente. Il movimento è fatto di gente che ha fame, che che ha, che ha fame, non direi pure che ha fame, eh, cioè di gente che ha bisogno di servizi pubblici, che, di pensioni, di queste cose terribilmente materiali, ma sulle quali oggi si organizza il capitale finanziario. Oggi il capitale finanziario attacca la vita, non attacca le merci, attacca i servizi, questi servizi pubblici che hanno un altissimo grado di comune. Ed è su questo che bisogna veramente eh, agire, secondo me. E anche demistificando il concetto di paura, che è troppo generico, perché è un concetto di paura quasi obesiano, no? che riporta alla natura, eh, quando la paura vera è la paura eh, quando avrò 80 anni di cosa mangio? Eh, come faccio se i miei figli... Su queste cose completamente eh, banali ma generalissime. Noi dobbiamo ritrovare un sindacalismo sociale, dobbiamo ritrovare quella che è una capacità di collegare i bisogni alla speranza, i bisogni al desiderio, i bisogni alla all'azione politica determinata, alla costruzione istituzionale. La paura è, da questo punto di vista, una brutta parola, è come dire fantasma. E invece le parole buone, in questo caso da dire, sono resistenza, forza, desiderio. Capi- Quindi questo eh, chiudo questo dicendoti che secondo me il capitale sociale, il capitale è un rapporto sociale che individualizza è un rapporto sociale che individualizza e che nel corso degli ultimi 250-300 anni ha trasformato il comune in eh, proprietà privata. E quindi bisogna ripartire dalla necessità di invertire la tendenza, che è stata una tendenza storica che va dal comune al capitale, farla passare dal capitale al comune. Questo io credo sia la necessità di cambiamento e questo può avvenire solo attraverso il diritto, cioè soltanto attraverso la ricostruzione delle basi fondamentali della teoria giuridica contemporanea. Perché noi abbiamo, il, noi abbiamo accumulato il capitale in 300 anni attraverso delle istituzioni fondamentali di diritto privato, la proprietà, il contratto, la sovranità dello Stato, la responsabilità civile limitata, la persona giuridica. Cioè abbiamo costruito questo tipo di istituzioni e oggi dobbiamo smontarle, vedere come sono fatte e fare esattamente l'opposto. Io credo che questa debba, dovrebbe essere la strategia teorica. Dopodiché è ovvio che resta astratto se non è accompagnato da dei processi sociali di insorgenza che devono superare la paura, eccetera, ma ci vuole un chiaro indirizzo della direzione verso la quale si vuole andare. Eh, a me interesserebbe eh, avere alcune opinioni, non riusciremo a fare un giro completo su questo, su come vedete il rapporto fra eh, emergenza dal basso e rappresentanza o autorappresentanza di questa emergenza attraverso meccanismi di potere costituito e della presa dei meccanismi di questo potere costituito anche per avere la forza di sovvertire laddove possibile il diritto. Inizierei da Laura e poi chi vuole intervenire eh, fatemi un segno. Uh, resto sempre legata a all'esperienza, che è la cosa su cui sono più ferrata. E io sono entrata come occupante del Valle in quanto lavoratrice dello spettacolo, quindi era una questione vertenziale, diciamo, avevo una conoscenza di questioni politiche legate ad esperienze anche precedenti, ma non avevo quel tipo di formazione di movimento eh, così strutturata. Quello che è accaduto in questo luogo è stato proprio il fatto di creare un laboratorio politico costante, permanente, tanto che eh, sono ritrovata a un anno di distanza a parlare in situazioni anche pubbliche di un certo livello di beni comuni, rendendomi conto che un anno prima non sapevo neanche che cosa fossero i beni comuni. Allora da questo punto di vista credo che sia lì la forza di queste esperienze, credo sia proprio, quando dicevo prima mostrare l'alternativa, Mm, è proprio il dare eh, spazio a quel desiderio, a quella possibilità, perché finché la immagini nel tuo cervello da solo, quando cominci a vederla effettivamente nelle cose, negli altri, questa ti dà eh, quell'anelito, no? quel desiderio. Credo sia quella la grande sfida che hanno eh, portato avanti anche tutte le altre esperienze in Europa. Non pensarsi più come dei semplici oppositori, ma mettersi in una posizione di pari e questo ti porta a non avere più un atteggiamento subalterno. Vedo che hai fatto agitare Ugo la mia sinistra. <laughs> no, perché io credo che io penso che dobbiamo fare attenzione alle illusioni, cioè io non credo che Ada a Barcellona abbia preso il potere io non credo che tu abbia il potere nel momento in cui diventi sindaco di una metropoli, neppure nel momento in cui diventi primo ministro. Io non penso che tu il potere passi più attraverso i meccanismi del politico nel senso tradizionale. Ma ah, io sono perfettamente d'accordo con te nel definire quel quadro generale. E però, esattamente come a Barcellona, il problema non è di porsi come alternativa al capitale, ma è di scardinarne i meccanismi di profitto e, questo, e, questa, e, questa, è una cosa terribilmente importante. Cioè esiste una, la possibilità di costruzione di nuove istituzioni e anche diciamo, di rappresentanza se necessario. A nessuno fa schifo la rappresentanza, certo fanno schifo i rappresentanti. <laughs> Quindi il problema anche quello dico di porre la rappresentanza, di riuscire a definire dei flussi amministrativi che siano immediatamente e continuamente controllati, di riuscire a determinare la capacità, per esempio, come volevano i nostri padri illuminati e illuministi, di cambiare la Costituzione ogni sei anni o ogni dieci, come Condorcet, Jefferson. Ecco, dico, queste sono cose che si possono costruire, però il problema non è questo. Il problema è che avendo il sindaco di Roma o il sindaco di Barcellona, noi abbiamo la possibilità di modificare quelle che sono le strutture di controllo e di sfruttamento del capitale concretamente. Ovviamente ci sono differenti interpretazioni sulla questione della rappresentanza, ma io vorrei avere un minimo di ehm, autoanalisi eh, di che cosa non ha funzionato in un'esperienza fondamentale, anche eh, nell'esperienza vissuta di persone a questo tavolo, quale quella italiana dei beni comuni nel 2010 e nel 2011. Si fa spesso eh, eh, la discussione che in Italia non si è avuto il movimento della Campadas, degli Indignados, del CNSM che è alla base della costruzione politica spagnola. Noi però abbiamo avuto no, nel 2010 e nel 2011 due milioni di persone che andavano in strada con la propria mano a firmare una richiesta di referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua, tra altre cose. Abbiamo avuto 27 milioni di persone che sono uscite di casa, hanno fatto la fila a un seggio per votare questo referendum una, una massa di mobilitazione popolare che è, è, populista dire le nostre accampadas, ma senz'altro è qualcosa che meritava molto di più che di ciò che è io perché questo è successo. perché c'è un cadavere che abbiamo sulla strada, un cadavere enorme, un mammut che puzza e si chiamava Partito Comunista Italiano. E questa roba qui, questa, questa roba qui è qualcosa che noi dobbiamo in ogni modo eh, buttare via. Dobbiamo veramente eh, pulire le stalle di Augias. Questa è la questione per cui qui non è successo questo, non è successo quello che è successo in Spagna o altrove. Perché qui ogni volta che tu poni un problema ti arriva il partitino piccolo, la, la, la, il, il, la piccola fuga dal PD, da, da, non so chi, eccetera, che ti ricostruisce qualche cosa. O noi riusciamo a ripartire come gli indignados, qui diventa importante gli indignados dal basso. Da dove poter ripartire? Eh, diciamo che eh, l'esperienza del Valle secondo me è stata un'esperienza assolutamente innovativa da molti punti di vista, eh, perché eh, è stata eh, cioè, aperto uno spazio realmente e visibilmente accessibile senza categorie politiche senza categorie, se, senza dirsi di sinistra per intenderci, anche se si leggeva quella cosa, però senza dirselo. Eh, io ritengo che lì fo- si, si, fosse sviluppato un laboratorio eh, di forme legate diciamo, a quella che eh, si potrebbe chiamare eh, una democrazia di consigli, un consiglio su, sulla base di, di, quell'idea là, infatti non per niente si chiama la comune, l'assemblea del Valle, della fondazione del Valle. E e lì si è creata anche un, una, una, dire, una, convinzione che questa cosa eh, in realtà effettivamente funzionava e quindi eh, era, era, effettiva, reale. E... No. Sì, <laughs> appunto, la narrazione e gli spazi di pubblici di discorso, io comunque sono una teatrante e mi riferisco sempre a a quello che accadeva nel teatro greco, eh, tutto, tutto, tutta, tutta la città eh, andava a vedere gli spettacoli che parlavano degli eventi contemporanei, I, i tragediografi parlavano dal punto di vista degli sconfitti della guerra contro i persiani a chi era appena tornato dalla guerra. Quello dobbiamo ritornare a fare, avere spazi pubblici di discorso dove finalmente siamo noi a parlare di noi stessi, cioè siamo il soggetto <laughs> e l'oggetto del nostro discorso, non siamo più l'oggetto dei discorsi degli altri. E, e, questo è quello che ha fatto il Valle e quello che secondo me intuisco eh, sia come appunto teatrante che come cittadina e essere vivente che bisogna continuare a fare, cioè andare a parlare con i vivi, eh, cercarli, e ripeto anche avendo il coraggio di abbandonare alcune identità e certezze per primi. Guarda, tutti i discorsi che fanno male al potere vengono delegittimati in, molti, in molte vie, per esempio il Valle faceva male perché mostrava come fosse possibile amministrare una stagione teatrale, una cultura a Roma meglio di come l'avrebbero fatta gli altri, quindi doveva essere delegittimata. Io però posso dirti questo, che eh, l'esperienza mia sul fronte per esempio dell'acquedotto di Napoli, dove avevamo preso il potere. Lì c'era un'istituzione generativa di soldi, tanti, controllata interamente da noi. Quindi lì avevamo preso effettivamente il potere. Ebbene, provare a fare una trasformazione reale, cioè quella presa del potere lì, che era una presa del vertice, era totalmente incapace di operare una reale trasformazione nel momento in cui tu non avevi un numero, una catena sufficiente di persone che erano coerenti col tuo modo di vedere le cose nella catena di trasmissione del comando. Allora io credo che il discorso sui beni comuni faccia male e venga delegittimato perché costruisce questi quadri. Cioè io credo che Tsipras piuttosto che Varoufakis si trovano in Grecia, che pure sono persone che ammiro enormemente, ad avere però la difficoltà di dover trovare 1000, 2000, 3000 persone che sono i quadri di trasmissione di quella che è la decisione politica sul corpo della società. E questo è una cosa difficilissima senza una trasformazione culturale molto forte, cioè senza aver creato le nostre truppe. Quindi, per questo che dico, io non lo so se Ada, Ada Colau ha le truppe, speriamo di sì. Esatto. Arrivo a chiudere, eh, so che il tempo è strettissimo, ultima domanda, sempre la stessa a Toltrial, vi chiederei <laughs> alcune prospe prospettive concrete per ripartire eh, da qui. Eh, alcune prospettive concrete per arrivare a immaginare possibile un cambiamento in Europa e in Italia in senso di giustizia, di libertà, di democrazia. Non vi chiedo eh, una risposta complessa, ma semplicemente di contribuire un tassello di un possibile mosaico della ripartenza pochissimi secondi a testa e andiamo a chiudere. Eh, Ugo per finire con Tony. Ma io sono favorevole a far ripartire il discorso sui beni comuni rivendicando la grammatica nuova, quindi eh, stabilendo dei rapporti reali organizzativi fra le tantissime realtà che in Italia ci sono sui beni comuni. Questo avevamo incominciato a farlo con la Costituzione per i beni comuni, la cosa non ha funzionato, non è continuata, secondo me per pigrizia e per mancanza di energia da parte dei più giovani. Io ho dato, okay? aspetto che qualcosa succeda. Io penso che sia centrale appunto il discorso culturale, dopo questa discussione <laughs> sono ancora più convinta proprio eh, da tutti i punti di vista e di creare appunto questi spazi di, di, di specchio e di discussione della, per la collettività, quindi proprio di crearli dal basso, il più possibile, prendersi, ritrovarli, costruirli. Indicare una sola questione eh, è facile, naturalmente lo faccio eh, raccogliendo il tuo invito che ne nomino una molto generale. Eh, in questi anni di crisi ci sono state delle trasformazioni profondissime eh, della società italiana, della società europea, ci sono state delle trasformazioni profondissime del lavoro, eh, trasformazioni che hanno lacerato ulteriormente antiche figure del lavoro, trasformazioni che sono andate nel segno dell'immiserimento, dell'intensificazione eh, della precarietà. Io credo che di qui si debba ripartire inventando uh, nuove forme di sindacalismo, inventando nuove forme di organizzazione per dare sostanza anche, per dare materialità a un discorso uh, come quello appunto sul comune. Ma secondo me eh, si deve ripartire certamente da quello che un po' eh, ho detto questa sera negli interventi che ho fatto, cioè ripartire dalla riapertura in tutte le sue declinazioni, questo per esempio è, è uno degli esempi, quello di stasera, di spazi eh, pubblici in cui eh, coloro che partecipano liberamente alla discussione possono riformarsi eh, quell'istinto politico che è proprio di tutte le persone, che è un istinto in questo momento anche quasi di sopravvivenza, diciamo, che però eh, non trovando risposte effettive, concrete, né fuori né dentro di sé, punta un po' alla rassegnazione. Io penso che da questo punto bisognerebbe ripartire. Ah, io non lo so, sinceramente. Penso che tutte le cose che voi avete detto sono estremamente importanti. Penso che bisogna farne un cocktail mm e che questo cocktail deve soprattutto radicarsi socialmente. Le forme di organizzazione politica sono solo successive, perché prima bisogna inventare un nuovo linguaggio, cioè l'elemento culturale, bisogna riuscire a radicarlo nel mondo del lavoro, eh, bisogna riuscire a porlo in una prospettiva europea e bisogna incidere sul diritto, però tutto questo va fatto assieme. E l'una cosa, non saprei dire qual è la filiera, eh, l'una cosa condiziona l'altra, quindi non so come rispondere alla tua domanda. Mi sembra che l'invito a fare un cocktail eh, di desiderio sia un invito da, da riprendere da, e da rilanciare. Io eh, vi ringrazio veramente, eh, veramente di, di cuore per esservi sottomessi a questa seconda puntata di Tolkeria, siamo, siamo, veramente agli inizi ed è emozionante, emozionante, esserlo e come già dalla prima vi lasciamo con una copertina di chiusura con un ospite veramente d'eccezione, abbiamo un'intervista uh, con non soltanto un grandissimo cantante che ha ridefinito la musica uh, dagli anni 60 in poi, non soltanto un eh, ministro della cultura che ha trasformato le politiche culturali brasiliane, eh, non soltanto un grande dissidente, un grande cattivo maestro brasiliano che ha scontato nove mesi di prigione per la sua opposizione al regime, ma soprattutto una persona da un cuore grandissimo, eh, Gilberto Gil. Art is power. It's a different sort of power. You know, it's not a power like the, like the guns or something like that. I mean, it's not too destructive. It's it's constructive. It, it's it's a power. It, it, empowers dialogue. It empowers, you know, speech. It empowers the the, the, the, the, the game of the ideas. You know, the balancing of the ideas and everything. I think that people all over the globe uh, understand that there are different possibilities, at least to be tried as a ministry in, in, in, Brazil, we try to represent that in terms of, uh, of um, making the government listen to that kind of, you know, demand, listen to that kind of uh, voice, social, you know, public voice. We had different programs that, in, that tried to empower, especially marginalized people, you know, uh, sector, sectors of the society uh, traditionally not, not, not um, well uh, considered and everything. I think that the central thing uh, for, for, for us, for everybody, is, is life. You know, life in, in, in the various possible meanings that we can uh, have for that word. You know, life, the energy, the vital, vital energy. You know, the, the, the fact that we can move, the fact that we can think, the fact that we can um, change things. I mean, life, life.